nze gwe mulaba wano eno twapanga ekintu kino eyantuukirira bamuyita kingizali kingizali abeera ku gadi ya kibanda akolanga bodegadi wa, wa bobi wine nandukiramu ekintu kyonna nga wekintinayegetofaayotogenda wulira peini yonna so bajja nebakukwata nga webakukwata balina ebiso ebakukuba nobanga tosobawulira peini yonayonayona nebakola ebakukoze nebakutukyalira nebakusula gye bakusudde bamala okusuula nebakujja nibefuna nti gavumenti ekusudde nebakutwala mu ddwaliro lyonna nalaka okuwa treatment biki byona byona byona byona bemwalaba mu midiya byona ebadde bitambula nsonza okuba nti ndi wana eno mbadde mpulirwa kuba bansuubiza okumpa miliyoni ataano nebaitnemitwale akakadde saakafuna mu nup ebyaddala bino byenjogera so manja kuja propaganda yabadde atambula nga baleeta abantu simanyi ngaalina tocha alina byatuusiddwako tewamulaba nga ndi wano ndikwogera njagala mbagambe sula nga bwebadde yonna yona ebadde etambula nti bino ebyantuusibwako si gavumenti si yabintuusaako byakolebwa kibiina kya nup aha kiri uganda era ddala okisanga uganda e, eh, bamusuubiza miliyoni ataano bamusuubiza miliyoni ataano okubanga azanya uh, obuzannyo obwo nateera bobi wayini ayanukudde bwati mu busungu obw'ekitalo mu bukambwe bwenyininyini obw'ekitalo nkwebaza ggwe nateera ali ku mukutu guno weebale nnyo okola kyamaanyi onyini ddala okubanga otambula naffe nyongera obbebaza ku baana bamama abali dubai katab usa america uganda wamu n'abaana abali ejjinja abali masaka mwenna mukola kyama nnyonnyonyonyini ddala okubeera ku mukutu guno ensonga eno etandise nateera okulanda ate mawulire emanye ebiseera ebisinga aliwo ensonga zitubuusa amaaso naye ate ngaoba oliawo ziyina impact nnene ku ggwanga e uganda n'ebintu ebyabigenda mumaaso mu nsi omwami ono omwami ono mumanyi bulungi bamuyita mwesigwa e mwesigwa mwami ono yavayoko emabegako n'ayogera ku mbeera gye yayisibwamu ng'atulugunyizibwa era nga kino yakiteeka ku gavumenti n'amagye aga updf nti ge gaali gamutulugunya ah, yatambula mu lugendo lwali luwanvu nnyo ne bibeera ku mawulire okwo n'agenda n'asinkana abantu bangi yagendako newa bobi wine kenyini nyini era bobi wine naaba nga atuukiriza kwegamba okusaasirwa ke n'ebyo bye yayogerako ebigambo ngaerayo mwabiraba Ah, ekituufu kyo wekiyimiridde kati wekikyali oba kyetukyali mu kukolako analysis tulabe nga kiki ddala ekizanyibwa mu ggwanga uganda naye ng'ate kansooke mbe nga akumenyeramukko ku statementi ya bobi wine gyazzeemu ku nsonga eno eh, kyoba olina omumanya nti olunaku olwenkya bobi wine agenda kubayo ne press conference esaidi eh, zekamwokya gyagenda okuba nga giteekateeka naye waliwo ate obubaka bwatadde ku mitimbagano naddala ku mukutu gwe nga bukambwe era nga buddamu ku mbeera eno awo omwami ono lera abadde n'ekitongole kya updf nga omwakikulembedde mukulu alex kulaije nga y'omwogezi w'ekibiina kino ekya updf era nga bakubye olukuŋŋaana nga baclarifyinga ku nsonga ey'omwami ono nga bagamba nti gavumenti seyayo kyomwami ono era omwami ono kenyininyini akatemegawo kalabi yabyogeredde ng'ategeeza nti aba nup be bapanga olukwe luno okulaba nga lumutuusa wano era n'abakakasa nti baamusuubiza okumuwa miliyoni ataano tebamuwaddeko yadde n'akakadde yadde n'omutwalo ah, ebigambo gaye mubiwulidde bobi wine yariplyinza atya ah, bobi wine okusookera ddala asoose n'agamba nti abadde takisuubira bino ebintu okuba bimututte attensioni ye ah, oluvannyuma lw'embeera egenda mu maaso nti obuzannyo buno bwe bali mu kuzannya yabadde takasuubira okuba nti kajja kufa obutuukamu weekati era n'agamba nti kino kyonna kyonna uh, alex kulaije omwogezi wa updf nti bagezaako kulaba nga babikkiriza ebikolwa byabadde bakola nga bobi wine bwagamba nti bo balina ebikolwa byabadde bakola ebyokutulugunya abantu omuli okubajjamu information okuba ebiziggula okubakuba bintu nti webityo webityo ah, bobi wine byabadde agezaako okuba nga ategeeza n'agamba nti kino bakikola nga beewala embeera ey'okuvunaanibwa n'ebijja mu maaso eyo nga bo aba gavumenti oba nga bo aba updf bobi wine agenze mu maaso nate era n'awandiika n'agamba nti asiba era nga ayagala kusoomooza alex kulayije ng'amutegeeza nti afune evidence ya cctv camera ekakasa nti ddala omusajja ono Ah, abamuwamba bali ba nup be bamutwala ne bamutuusa ku ekyo ng'ayagala aggyeyo obukakafu kuba agenze maaso n'confirminga nti abantu bangi babadde n'obutambi obulaga nti emmotoka esinga ez'amagye zeziwamba abantu ne zibabuzaawo mu ngeri teetegerekeka era nga bangi baze bawamba omuli ba nup omuli kato husein gaza omuli motive kasagga omuli bobiyanga juma shidi kavuma wamu n'abalala bangi be baze bawamba era bobi waine n'agamba nti bano bonna abantu be baze bawamba abantu abasinga balinako evidence ku kyo nga balaba nti emmotoka za gavumenti oba abantu abambadde combat za gavumenti oba eza updf bebagezako okuwamba abantu bano jjukira nti ne mu statement ya bobi waine gyatadde ku mutimbagano gwe nga replyinga ku nsonga eno ey'omwami ono avuddeyo n'agamba nti aba nup nate era bye bamutuusa ku kino ah, ebintu bino ndabira ddala nga bikyagezaako kulaba nga biwanvuyira ddala okusinziira nga bwe biri eh, tetumanyi nkomekerero ya byonna abadde propaganda abadde atera okutambula mu kaawo abantu nga bagamba nti bobi wine ayina engeri gyafuna ssente mu incidents ezibeerawo ah, waliwo blog yakyogerako isima eh, n'agamba nti bobi wine bamuwanga omutwalo gumu n'ekitundu ogwa ddoola ku nsonga ya segenya ne muhammadi ze ssente ze bamuwanga nti ebiseera esinga babeerawo abantu ababa beekozaakoza ababa balwadde lwadde nti bo nga baba nup buline bobi wayini bo nga bo baba bafunamu so simanyi oba embeera eno tuyinza okigeraageranyako ku kino ekiriwo right now oba yo nga yo eri mu palapase naye nga tukyageza okulaba nga least tukuŋŋaanya information okuba nga tukuwa ekituufu kyennyininnyini babe wayini mu kumaliriza ku nsonga eno agambye nti ye akakasiza ddala bulungi nti bannayuganda bonna gye bali mu nsi z'ebweru n'abali e uganda bano tebasobola kukkiriza katemba ono gwe bataddewo oba tebasobola kugendera ku buzannyo bwa gavumenti bwetaddewo okubuzaabuza abantu era n'agamba nti bannayuganda ba ekituufu bakimanyi era n'aba ng'ateera awunzise ng'asaba alex kulayijo omwogezi wa updf proof oba obukakafu obwa cctv camera ku nsonga y'omwami ono gyavuddeko okuba nga agamba nti nup yeyali yamuteekateeka okulaba nga ate era azannya obuzannyo buno sooka weyongere olaba akatambi kano nate twongere okuba nga tukuweereza katukuŋŋanya infomation esingako wano tube nga ate tukuweereza naye sooka wekkaanye n'ebimu ku bigambo byebadde tunaba kufuna ku nsonga y'akatambi kano naye nga stoni neyantuusibwako yali mpange sigamba nti yali yaddala nti obaaba gavumenti yantusaako bino so nze mumawulire okwagala otereeza ekintu kino because nga nup yalina byensuubiza okumpa byetasobola tuukiriza kuba mbadde mudwa mbadde gyembadde nga ndi mukusafaringa nga mpita mbeera yokunyigirizibwa gavumenti neraba nga esobode okunja gyeyanjije nembeererawo nentwala mudwaliro buli kimu yabadde ekikola so saawo nembadde nziza okwagala okutangaaza ensi neggwanga limanye nti no sometimes ola ebintu ebibeerawo mu nsi amunawoza nti byadda naye ngaate ebimu byakupanga muganda wange ono gwemulaba waneena gwentudde naye waneena yabadde agenda okuddako okutokyalinyibwa mwezi gwokuna omwaka guno gwennyini